هاي انت يلي قاعد تتابعني خاطري اسألك سؤال واحد جد جد كم حياة راح تعيش وحدة صح؟ انزين شو اللي يمنعك ان انت تعيشها مثل ما تحب وتستمتع فيها شو اللي يمنعك؟ ليش مضيعها بالمقارنة؟ مقارنة نفسك بغيرك ليش مضيعها بالملل والتنمر والسلبية ليش تعاملها كأن مو هي الوحيدة اللي راح تعيشها كأن في حياة ثانية وثالثة ورابعة ناطرتك كل اختصار وبدون مقدمات الزبدة الحين الحين هي اللحظة الوحيدة المضمونة اللحظة الوحيدة اللي تمتلكها ابذل كل جهد وبكل ما أوتيت من مجهود عشان تعيش مثل ما أنت تحب وتستمتع في الحياة.